Les tecnologies d'edició genètica són, són molt útils també en la, la recerca bàsica, sobretot per fer nous models de malalties, per estudiar sistemes biològics, però és clar, potser on tenen un impacte molt important és intentar curar enfermetats. Per això, quan aquestes tecnologies són madures, doncs intentem treure's del laboratori tan aviat com podem. La tecnologia que estem desenvolupant en nostre projecte és una plataforma d'edició gènica que hem llamat Unilarge, que combina distintas proteínas que son capaces de integrar genes de gran tamaño en el genoma para reparar genes que no funcionan en determinados enfermos. Como prueba de principio para nuestra plataforma hemos elegido la distrofia muscular por déficit de merosina, que es una proteína extracelular de la fibra muscular que no está en los pacientes y hace que el músculo se inflame y se deteriore. Y al ser extracelular nos permite hacer un uso de nuestra tecnología tanto en el paciente como fuera del paciente para después meterle las células transformadas i que tenga un, un efecte terapèutic. Els programes com, com Caixa Impuls crec que fan una tasca molt important que és finançar aquest tipus de recerca, aquesta fase de recerca que a vegades és difícil de trobar diners. Perquè ens trobem que és una cosa que, que ja no és recerca bàsica bàsica, però tampoc tenim una cosa totalment a punt que ja ho podem injectar amb un pacient demà. I clar, doncs, finançar tota aquesta fase, diguéssim, d'impulsar la tecnologia fora del laboratori crec que és molt positiva.